Salve meus nobres, sejam bem-vindos à Taverna, eu sou o Colosso e bem-vindos aí a mais uma gameplay de Darksiders 3, continuando de onde nós paramos, ok? Então relembrando, a gente tinha acabado de derrotar a inveja, bora seguir aqui no mapa aquela caveirinha que está ali. I remind you, Mr. You have no peer among your Tchau. Provavelmente vai ter mais um chefe por aqui, gente. O que eu achei legal aqui, gente, eu tô só segurando o botão ela tá fazendo esse combo. Só de eu segurar o botão de ataque, ela tá fazendo esse combo. Gente, na no nossa gameplay eu vou dar umas editadas para os vídeos ficarem mais dinâmicos, tá ok? Não vou deixar a gameplay rolando sem parar não, que eu acho bem chato. Bora. Caras, em relação aos demais personagens dos outros Dark, Darksiders, eu, eu fui com a cara dessa personagem. Achei ela bem legal. Eu não sei vocês. São itens de cura. Legal. Bem intuitivo, galera. Eu achei legal isso. O jogo tem uma linha de aprendizagem bacana que te ajuda bem. O que muitos jogos hoje em dia têm falhado. Mas o Darksiders 3 eu gostei. Eita! Ataque de fúria. Aqui é o seguinte, gente. Você pode dar mole, não. Eu tô dando mole, tô tomando porrada à vontade. Olha esse fragmento de vida, beleza. Só testando. Dois caminhos, eu nunca gosto disso. É um monstro gigante ali embaixo, tá dormindo, ó. Vocês estão vendo. Caramba, gente. Toma. Aí, tem um monstro aqui, ó. Vai. lá, gente. Sai, sai, tem que desviar, não pode vacilar não. Sai, isso. Bate, mas desvia. Ah, tá. Ah, sim. Depois da esquiva perfeita, você pode realizar o, o contra-ataque. Ok. Pera aí, eu quero tentar fazer isso aí. Toma. Toma. Fragmento de cura. tem um barulho. Ah, vamos. A árvore é incrível. It is a maker tree. Most likely we will find refuge there. Bora. Né? Tá bonito. Foi um, um, um combo diferente do que eu já tinha feito. Vamos lá. Vai rolar um fight agora. <laughs> Legal. Ah, it was not my intention to do battle, horseman. Ah, <laughs> well, Such a passionate little thing, aren't we? Do not test my patience. Very well. Yes. War is too hazardous an occupation for myself, Horseman. I am here in the name of blind capitalism. I am Bolgrim, merchant of the damned, a trader who deals in souls for profit. Even in the face of the apocalypse, one must endeavor to <laughs> earn a living. Ganhar vida. souls do you trade in? Angel, demon, or even human. All souls have value to me. I've seen the trail of bodies you've left in your wake. What would I require from you? That depends. What, do you what are your needs? Information. The seven deadly sins. Whispers on the wind say that the fabled horsemen are but pawns in a larger game. Victims of a grand setup. Mesma coisa que falou antes lá o, o mesmo cavaleiro lá. And perhaps you will consider my wares valuable. Ok, ela, pedestal de Vulgrim. Collar poderá fornecer a Vulgrim as almas coletadas para receber pontos de tributo. Os pontos de tributo poderão ser acessados no menu do Collar pressionando o Start. Voglin permitiu seu acesso ao buraco serpente. Permite viagens... Ah tá, as viagens rápidas, ok. What would you ask of this hum? This will be fun for both of us. Fornecer almas. Um ponto de atributo, mais um ponto de atributo. Dois. Pronto, volta. As you wish produtos. Aí, ó. É o que a gente já tinha imaginado, né, gente? Tem consumíveis, ingredientes especiais. O que é isso aqui? Ah, uma arma. Chance de, da arma congelar fúria. Esta pedra com a gente não precisa. Legal. E tem as coisas para vender. Eu não quero vender que são só consumíveis, ok. Buracos da serpente. Ah, sim, aqui é lá, beleza. E o arranha-céu. Tchau. Agora vamos ver aqui as nossas coisas aqui. É, pontos de atributo 2. Ah, sim. Ok. As relíquias que eu tenho, que eu peguei, beleza. Show, então vamos lá, dano físico, dano arcano. Hum, tá. Vamos no físico aqui. Saúde também tá precisando, porque qualquer coisa nós estamos ficando ruim já. Beleza, bora. Aqui, pra pendurar. Ah, danadão. Isso, danadão. Caramba, gente. O pau quebra com força. Tem um negócio aqui embaixo, vamos ver. cara acorda bravo ali, rapaz. Acredito que esteja próximo, pessoal. Tá, vou pegar aqui. Eita! Eita, eita, eita! Tá até lá, ué. Ataque de fúria. coisa aqui? Não, beleza. I'm curious as to who remains here, if anyone. Ah, mais um portal. Vamos, vamos só de nível aqui de novo. This will be fun for both of us. Ótimo. As you wish. Vamos ver aqui. É, vou aumentar um pouco a vida, cara. Tá muito ruim. Depois vou aumentar o dano. O pau vai quebrar, gente. Pronto. A tá um humano, achamos um humano. Dois, três. Caramba! horseman. Fury. currently Cholera. reserving the right to kill you where you stand. And you are? <laughs> Surprised. And more than a little relieved. Yeah, é você, cara? Call me Ulthane Blackhammer. É amigo. So you'll not be flattening me today? Hmm. A maker, are you not? Aye, when there's something to make. Today, my skills are only aimed towards instruments of death. Acho que é tipo um protetor, né? cares neither. He's a man's. Like your council, I care for balance, horsemen. Humans, frail as they be, are part of the balance. Surely you're here to help protect them. No. <laughs> Wrong question. <laughs> A tribe of useless hairless eh, simians whose greatest talent was inventing ingenious new ways to divide and destroy one another. They could suffer forever or die tomorrow, and I wouldn't bat an eye either way. Then what is your business here? What do they call you? Jones. Jones. Question me <laughs> again with your last breath. Huh. Look around. Yeah, that's fair. Uh, What's happened here? Do you honestly think anything scares me now? see, lad. This one's none for trifles. Yeah? What do I have to lose? This moronic conflict makes you all look so stupid! Angel, demon, horseman, even maker! What are you even fighting for, huh? Tell me! Corajoso, hein, fi? A outra até vazou. I like this one. You may continue breathing, Jones. Horseman, please. To have you on our side would turn the tide in ways we cannot measure. Humanity might stand a chance. While my mission does involve balance, it does not require them. Uh. I am here to root out the seven deadly sins and return them to the Council. No less, no more. What if I can help you? That by the chain you carry could Aí, I sincerely doubt that. I'm great, quite well without any help. <sighs> of course. But in case you missed the moniker, I am a maker who oh, specializes in instruments of destruction que ele vai cobrar almas também? So it stands to reason that we little Ulfane could enhance your arsenal if your horsemanship would give me the chance. In exchange for? Humanity will not survive without aid. A do humano que vai salvar, ele vai fazendo melhorias na arma. Acredito que seja isso. Direct them. How do you expect the apes to cross a battlefield and find you? Oh, I don't. They'll need this. The bridge. Only humans can use it. One touch, they're sent to Haven. Must I hmm. touch them? I accept your offer, Maker. Though I doubt it will make your collection any less useless. <laughs> we have a non-deal, then. As a show of good faith, a gift. Wrath. Where? You seek a pit of hellstretch set in the nether, beneath the city. And please, horsemen. Yes, yes, I will shepherd the wee ones your way. pointless as it may be. We'll uh-huh. see. And remember, Fury, the doors of Haven stand open to any who ask. Ah, trem. Duelo de pedra. Uma pedra encantada, marca antiga de um construtor permite transporte, ok. Galera, espero que vocês tenham gostado desse segundo episódio. Bem mais simples, mas vou fazer episódios mais curtos para ficar melhor. Não esqueçam de comentar, compartilhar e deixar aquele like maroto para fortalecer essa série, ok? Um beijão, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.